Он не летит, а к жизни, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны, А я живу мосты, вокзалы, и шедроны, Промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь, уже мне много лет, Позволь перекурить хотя бы с тем пьянчушкой, Не мне это хоть ему, бедняги, посочувствуй, Ведь у него поди и курева-то нет. О, не лети так жизнь, мне важен и пустяк, вот город, вот театр, дай прочитать афишу, и пусть я никогда спектакля не увижу, зато я буду знать, что был такой спектакль. О, не лети так жизнь, я от ветров рябой, мне нужен этот мир, как следует запомнить, и если повезет, тут даже и заполнить хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколько-нибудь с собой. О, не лети так жизнь, на миг хоть задержись, уж лучше ты меня калечь, пытай! и мучай, пусть будет все, тюрьма, болезнь, несчастный случай. Я все перенесу, но не лети так жизнь.